Bună, sunt Iulia Marcinski, director executiv al Centrului de Informare în domeniul drepturilor omului. Vreau să-ți spun că echipa noastră lucrează practic în fiecare zi pentru ca libertățile oamenilor, drepturile lor să fie respectate în Republica Moldova. Fie ele aparțin grupului de minorități religioase, fie sunt femei, fie sunt bătrâni, fie sunt minorități etnice. Noi ne propunem ca drepturile să fie respectate într-o bună zi și să fie respectate în întregime pentru fiecare cetățean. Să nu fie situații când toți sunt în drepturi, în afară de cineva. Cred că pe parcursul vieții tale ai auzit și vei auzi, din păcate, anumite voci care îți vor spune uite, asta e bine, asta e rău, asta e corect, asta e incorrect, așa vei fi fericit, așa nu vei fi fericit. Dar, de fapt, cum e să fii fericit. Ce trebuie să faci ca să fii fericit? Cred că o știi cel mai bine doar tu. Doar vocea care îți vine din interior. Principiul drepturilor omului spune că demnitatea umană trebuie protejată. Spune că fiecare om trebuie să aibă șanse egale și oportunități egale. De aceea, sincer să fiu, vreau să fie o perioadă post-gay. Vreau să fie o perioadă când nu vor mai fi etichetați oamenii după un singur criteriu, acel care este vizibil sau acel care te poate supune discriminării. Vreau să vină o perioadă când vom putea discuta liber literatură română, literatură rusă, uh, muzică diferită, interpreți diferiți, opere de artă, fără ca să fie uh, etichetat după aia, spui, a, uite, îți place uh, acest cântăreț sau această operă înseamnă că ești gay sau ești altfel. Nu cred că e corect, sincer. Um, o societate dezvoltată, o societate prosperă vine odată cu fericirea fiecărui individ. Vine odată cu um, un individ care se poate manifesta liber, un individ care are șansele și oportunitățile egale să-și manifeste creativitatea, să-și manifeste dragostea, să-și manifeste oricare capacități și abilități pe care le are, liber, fără ca să fie uh, stânjenit sau să fie închis de anumite prejudicăți și de anumite etichete sociale. De aceea îți spun, fii fericit așa cum ești și va fi mai bine. Și nu doar pentru tine, ci pentru toți.